Pale unaposikia jina Kratos, basi unamalizia kwa kusema Chama <laughs> na leo tunaenda kutazama goli za Kratos Chama koka mwanzo wa video hii hadi mwisho, ili uwe wa kwanza kuzitazama goli za Kratos Chama. Hii ni Swix Online upande wa YouTube. Tambua kwamba Facebook pamoja na Instagram pamoja na TikTok tunapatikana kwa jina moja tu, Swix Online, Na kuletea matangazo moja kwa moja kutokea katika studio za Swix Online. Si mwingine, majina yangu naitwa Zo Salfa. Tunapewa nguvu na wewe mtazamaji, kwa hiyo usisahau kubonyeza neno subscribe subscribe, bonyeza neno subscribe. Kama mwanzo nilivyosema, kaa mwanzo wa video hii hadi mwisho ili uzitazame goli za Kratos Chama. Bila kupoteza muda zaidi, nisikuweke sana, tuanze na goli hili hapa ambalo Kratos Chama aliweka historia siku ya Jumatatu tarehe saba mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kuwafunga Dodoma Jiji goli la penati. Emtazama alafu nitarudi. Chama. Wchodzi penalty. Chama! Ilikopo ni dakika ya 57 ambapo alipewa Clatous Chama penati kuwafunga Dodoma Jiji na penati hiyo wini <laughs> ilikuwa ni tarehe saba mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ambapo aliweka historia ya kuwafunga Dodoma Jiji goli la penati. Vipi kuhusiana na neno goli la Clatous Chama, umelionaje? Niandikia hapo chini ya comment maoni yako. Bila kupoteza muda, twende katika goli jingine ambapo Clatous Chama aliweka historia siku ya Ijumaa tarehe nne mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kuwafunga Biashara Mara United. Ilikuwa ni dakika ya kumi na tisa tisa ambapo alipatia Simba sport Club goli la tatu. Emtazama alafu nitarudi. Chama, chama. Mbappe Asmani Sako akampa pasi Clatous Chama ndani ya 18, alafu Clatous Chama akafanya kama wa mashabiki wanavyotaka <laughs> akaipatia goli la tatu Simba Sport Club, ambapo akaweka historia tarehe 4 mwezi wa tatu mwaka 2022 kuwafunga Biashara Mara United. Clatous Chama, huyo ni Clatous chama <laughs> unamalizia kimoyomoyo eh, bana, eh, mpaka hapo nahisi kwamba umeenjoy. Maoni yako ni yapi? Andika maoni yako chini ya comment hapo. Majina yangu naitwa Zosalfa kutokea swixi Online. Bila kupoteza muda zaidi, twende katika goli hili hapa, ambapo klatus Chama aliweka historia siku ya Jumapili tarehe sita mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ambapo alipatia Simba Sport Club goli la kwanza dakika ya 80 ambapo aliwafunga kugombea kwanza. Hmm, tazama hilo goli alafu nitarudi. Sako ndani ya kumi na nane Chama akafanya kama alivyoagizwa. E eh bane, eh, sijaona vizuri, emfanya kulirudia hilo goli mzee baba. Alipoteza balance Chris Huyo ndo Chama ambaye aliweka historia siku ya tarehe sita mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na mbili funga Mbeya kwanza goli la kwanza. <laughs> Yapi maoni yako bana? Niandikie hapo katika chini ya comment. Majina yangu naitwa Zosalifa kutokea Swix Online. Nadhani mpaka hapo umesha enjoy na pia na mimi pia umenipenda. Kama wewe ni mpenzi wa mpira, basi huwezi kuacha kubonyeza neno subscribe. Bonyeza neno subscribe, we mpenzi wa mpira. Bye bye, tukutane tena katika video nyingine.